A temporada 2021 acabou oficialmente para o Flamengo nos gramados, mas nos bastidores a agitação tem sido intensa, principalmente para definir o novo comandante. O retorno de Jorge Jesus segue sendo cogitado, mesmo com o time rubro-negro especulando e entrevistando outros comandantes. O nome do Mister não foi deixado de lado. Marcos Braz revelou que tomará um café com Jorge Jesus brevemente, mas não trouxe detalhes. O Flamengo é um dos times que manifesta interesse na contratação do lateral Bustos, do Independente, o jogador tem futuro indefinido no clube argentino e desperta a atenção do rubro-negro. Contudo, o time carioca terá forte concorrência. Bustos também está na mira do Palmeiras, Santos, Internacional e Fortaleza. Tido como um dos cotados para assumir o Flamengo, o técnico Vitor Pereira foi demitido do Fenerbahçe da Turquia. O comandante já vinha pressionado por conta dos maus resultados e acabou não suportando a pressão, ficando assim disponível no mercado, com caminho livre ao rubro-negro carioca.